किसी शायर का दिल बनके बरसती है बूंदे बूंदे नजारा उसका होता है गुजरती है जब जुल्फों से दूर कहीं अब जाओ ना तुम सुन सुन सुन बरसाती हूँ झोले भिगा देंगे ये बरसातें जाने का मन फिर मिलेंगी हमें ऐसी मुलाकातें संभालूं कैसे मैं को दीवाना चाहे बस तुमको ख्वाहिशों में ही जा रहा हूँ मैं यहाँ वो पहली सी बात Eso no se puede da da it.